Um, vale, a ver. Llevamos ahora mismo dos años grabando con ellos. Nos costó lo nuestro. De hecho, yo empecé un año antes, me costó un año convencerlos. Y finalmente aceptaron a cambio de grabarles dos videoclips. Y a día de hoy, estos dos años después, de momento nos han echado de bares a patadas. Hemos tocado en locales literalmente en llamas, con fuego. Nicolas Cage le ha chocado el puño a Leo. Y hemos montado una aquelarre en medio del bosque. no <laughs> y es que solo acaba de empezar. Y hemos conseguido, nos han citado aquí en Paseo del Born. y a ver qué pasa soy tu madre, soy tu amante, soy... ¡Bersabor! Ustedes son los, tíos bravos. ¿Qué tal? estamos? Pues bien, contentote. ¿Qué ha pasado ahora que me ha dicho Leo que, os ha echado la poli o algo? Ah, sí. Ah, vamos al, Parque de la Ciudadela, algún lugar más tranquilo. Más pues libertad. Vale, vale, vale. Pues ahí, ahí también iremos. Sí, sí, sí. sí. Bueno, no, la misma huevada. Después nosotros también por separado queremos ir a todas partes. haciendo magia con, lo que tenemos. Carne de Satán. Mm. Yo los conocí, como he dicho, un año antes de empezar a grabar. Los conocí en el metro, contacté con ellos y fui a verles salvar Viking. El Viking, ya. Eso fue una eventualidad. Pero bueno. Claro, porque tenemos muchas eventualidades que no, tienen nada que ver con nuestro trabajo profesional. Y a veces no nos llevan a ninguna parte, bueno, algo sí, por lo menos. Incluso nos desprestigia algunas veces, ¿sabes? Sí, dicen, te pagamos con, cerveza. Pizzas. Y, ah. eso es desprestigio total. Y nosotros accedemos. Y llenas el bar. ¿Qué, mierda es esto? porque te venden la cerveza a 2.50, le petas el lugar y luego te quieren pagar con cuatro chorradas yo sé no bien de puta madre en mi casa, vivo todo lo que me la No tengo por qué ir a un lugar para estar ahí, como que no, no, no. Es mi trabajo, mi profesión, imagínate. Tú cuando, cuando te gradúes, cuando tengas tu, tu título, tu tiempo valdrá cierto dinero. aproximadamente a años Aquí en Barcelona, desde hace 10 años. Y, y hace siete años que tocamos juntos pero yo 10 años tocando, el seguro también 10 años tocando por ahí, ¿no? ¿Qué, vas tocando tú? Por ahí. Puta, es que toda la vida, eh, y de dónde viene él tocando, de donde vengo yo también tocando, pero pues aquí a seguir tocando, ¿no? ¿Cómo sería el video de Plátano por Potasio? Mi video de Plátano por Potasio. Imagino, ya, me lo imagino. Bueno, pues carne de hippie, potasio, mongol invasion y agárrame a vaginazo. Eh, Están esas cuatro. tienes que decirles... Eh, sí. Eh, espérenlo un par de días para que él escriba un poco acerca de carne de Ah, pero ya, que porque no. bueno, escuchen la, letra, la canción. Yo soy planta, una planta carnívora que come carne. También pueden grabarse escenas de National Geographic de plantas carnívoras como comen insectos. Yo soy planta y como carne. Ahí entran las plantas que son veganas. Bueno, veganas, pero son más veganas que los veganos, pero comen carne. El wiki es el wiki. ¿Ves qué nivelazo? ¿Viste qué nivelazo? Es un perro más. Ya que tenemos que jugar al gato y el ratón. Pues jugamos al gato y el ratón a lo grande. <laughs> Bueno, no a lo grande, a lo, mejor, mejorcito que hay. Porque con tema de que requisan cosas y Claro, hoy mismo pasó. No, nos, quitaron, o sea, fue... Hombre, hombre ¿cuánto no, te han quitado a ti? Cuéntales, a ver. A mí, soy el que menos le han quitado, ocho guitarras y dos cajones. A mí. Y a mí es que yo soy que, que me han quitado a mí a saco durante años, me han quitado pues 10 guitarras, ocho cajones, tantos, tantos, que es mucho, mucho sacrificio, mucho dolor, mucho rendirse, hijos de puta, que mierda. No, ahora sacamos cositas que nos rinden un poco más e intentamos no exponernos. Si estás ahí en tu lugar, en tu calle, en tu casa, en tu, en tu lugar trabajando, vienen y te ponen multa, es que no es, no es tu place, no eres, no eres de ahí. Qué asco, weón. Eso nos han hecho, weón. Ah, pues Son unos hijos de puta, weón. Hijos de puta, que como mierda nos hacen eso. A las 4 de la tarde o 3 y media. Mira, es que está el primer round. El primer round ¿A qué hora acaba el primer round? El primer round acaba a las 3 de la tarde, 3 y media. Sí. A, las 4 de la tarde ya estamos descansando cada quien en su casa. Para comer o algo así. Y empezamos a las 6 otra vez. Antes vivíamos juntos eh, hasta que nos desalojaron. Ahora nos, nos quedamos en la casa de nuestras chicas. Pero en su checa yo con chicas. Mi casa es muy bonita. es ¿eh? esta, pero, pero la que estábamos antes. Mi casa es súper linda. ¿Sí? Tío. Sí. Ah, fíjate que el video en Happy When I fue grabado en nuestra casa. Claro, yo no estoy ocupa. ¿Viste lo que nos dijo el chileno que vive arriba de nosotros? Que está, está sobre todo en mi habitación, la tuya está así todo, ya la han destruido Guernica. Y que se ve desde afuera, está la habitación mía con las calaveras y en parte del altar así. Ay, que yo ahora voy a pasar por ahí a ver eso, pasan, ¿cuál es? El MU. El Ay, no, pero bueno, de verdad, me estás diciendo de verdad. Sí, de verdad. en serio está. Se ve ahora todo esto. Sí, Guernica no existe. Y están los paredes colgando y está la pared de mi habitación con las calaveras, el altar así. y todo Sí. Joder. Es nuestra casa durante seis años. Y al frente hay un baño público en nuestra puta casa durante seis años. Vale, la próxima vez que nos veamos iremos a visitarlo, ¿qué os parece? Y vamos todos a verlo. sí, porque eso. no vamos ahora. ¿Ahora? si quieren podemos, sí, vamos ahora a verlo, claro, vamos ahora a verlo, sí, sí, sí. Bueno, bueno, si quieren conmigo yo voy. Voy a ir para Banal. El amarillo y verde quedó de la intoxicación. Ah, es una intoxicación. Ay, ay, te lo explico así con la lectura. Una vez, pero no, pero sí. Una vez yo estaba así. Glu, glu, glu, glu. Pasa la urbana y me dice, amigo. Ey, y bajan la ventanilla. Y yo sorprendido, pensando que me van a echar la bronca, me dicen, escucha, y ponen I'm happy when I die a todo volumen en la patrulla. Acto siguiente, caminé en la primera esquina, volteé a la izquierda y me puse a llorar de animación y felicidad, porque eso no es normal. era un rollo de bicicletas que grababan, guardaban bicicletas de un mecánico de bicicleta, ¿Ven ese dibujito de arriba? Aquí antes, cuando hace 30 años, cuando estaba el Dalí, el Picasso, aquí se tomaba el café. Y este dibujito del cartel se lo hicieron, pero fue como un boceto no completado. Esto es un Picasso. Sí, míralo. Vaya, vaya, vaya. Venga, Vale. De verdad, llegas allá, me bien, no vas a perder nada, ¿no? Huevón, mírame. ¿Seguro? Claro, no, no, no me acuerdo de Digo, bueno, váyanse, no, vale. Vale, ya hablamos mañana. Yo no me buscaba la vida en la calle con la música. Me buscaba, la vida, en... la calle pintando. Sí. Es como que si me pongo aquí, la alfombra, todos mis cuadros en el suelo, ilustraciones de este formato y aquí cuadros grandes pegados, y me ponía yo así, mientras la gente veía mi trabajo, yo dibujando un, un bote para que, bueno, yo lo vea. y ya, y si me compraban algo me lo compraban, y si no, que me echaron una manada en el bote, entonces, ¿sabes? ¿Y cuando pasaste Y pero que siempre hacía música y rock, ahí cuando tocaba Martillo Caníbal, ahí era donde estaba yo en que yo no me buscaba la vida como músico, sino hacía música. Bueno, cuando salían bolos sí, pero a partir de Carne Satán fue donde empezó a buscarme la vida con la música. es fue el que me dijo, ven, vamos. Ahí nació Carne de Satán. Pero lo mismo, que la policía lo mismo. Tú haces arte en la calle. Menos mal que no me quitaron nunca ningún dibujo, ningún cuadro. Porque me decían, recoge, porque si no te lo quitamos todo y a recoger. A veces Barcelona parece una mentira. Le venden la película a los guiris para que vengan a Barcelona porque todo es de arte y luego a la gente que hace arte en la calle los castigan y los, los joden. es esta mentira? una mentira. ¿Cómo que me dicen vamos al dentista y cuando llego es el ginecólogo? Me va al ginecólogo o al dentista. Es una mentira política, demagogia y rock. Mierda. Mierda. ¿Qué? ¿No está? No, la discusión no está. Mierda. A ver, Marito, si no está, no, los Bokius. Mira, ahí hay una calavera, esa sí la hice yo. Oh, <laughs> ¿Esa era tu habitación? No fue una de las partes. De... Hostia puta, y a ver por acá, ¿qué? Pero, no está, mira, mira cómo era todo, ya no existe. Mi habitación era así. Es bueno así, ¿no? Oh, joder. ¿Qué? Flipas. <laughs> Nada que ver de aquí. Y es que lo que estáis viendo aquí, lo que vais a ver, lo que vais a ver durante todo este tiempo es la vida de estos dos. Es su vida, y es su vida porque han elegido que lo sea. Ninguno de los dos se ha visto forzado a vivir así, lo han elegido. Hacen lo que quieren, hacen su arte y es lo que desean y realmente creo que es algo que a todos, a los que nos gusta ir de artistas, a todos los que nos gusta vivir por nuestro arte, a todos los que queremos hacer algo realmente de este, ganarnos dinero con esto, tenemos mucho que aprender. Ya, no se ve casi una mierda, ¿no? no se ve, se algo, se ve algo. Aquí estaba el Guernica. Sí, estaba el Guernica de Picasso pintado en grafito. Igual de por aquí para es que claro, entre la ruina todo esto estaba era un y de puta madre de Guernica. Mira, esa era la puerta, tío. Ya, se ha caído la mayoría de la pintura y ahí había un poco más, pero ya. Rock. No tengo carne identidad. Así que ya no vamos a trabajar eh, los dos juntos en la calle normalmente con cajón y guitarra, a menos de que nos paguen, nos digan un contrato, vean para acá, los esperamos porque les echamos de menos, pues ya, ya vamos muchos años así. Y como vamos muchos años así, queremos otro tipo de propuestas. Y para tener otro tipo de propuestas, necesitamos hacer las cosas diferentes. y hacemos lo mismo y la gente siempre nos tiene al alcance, nunca vamos a, hacer lo que queremos, nunca vamos a estar donde queremos tocar y, queremos, pues claro, hacer las cosas diferente para tener otros resultados. Claro, la disciplina de cada día, cada día para estar contento, porque yo mm, con otra cosa no soy feliz. Ya tengo 38 años y eh, claro, a esta edad tengo que cuidarme. Si no disfruto cada día, qué mierda de vida. <laughs> es el animal. Roar. Bueno, segundo. Eh. ¡Rock! thank you. Que con su aplauso, bello público. Agur Shalom. rock. Aquí sí. Sí. Aquí sí. Dos canciones y ya está. Vamos al otro lugar y, hacemos dos más. Porque es que no es concierto, es trabajo. Excelente. Papito. Sí, ¡Papito! Estamos hoy día ya. Todo bien, ¿eh? Luego volvemos. Vale, muy bien, compadre, papito, de la familia. carne satánica. siempre. ¿eh? Qué bonito. La familia carne satánica es grande. Hola, brother. Su último día de soltera. Ayer no voy a... Pero que lo sientan, ¿no? Ah, sí, ponen un café con el aire a todo volumen. Un café con el a todo volumen en la patrulla. ¿Que me peines? Interesante, pero... No, no, yo quiero que tenga volumen. Es que no solo música y no solo trabajar, es la, vida. Tengo una casa bonita, me gusta limpiarla, eh, tengo unas plantitas súper bonitas que, que, crezcan, tengo que regalas, mantener el lugar. Claro, me gusta cocinar cada día, además, comer rico, sabroso. Agur rock. Gracias. ¿Qué tal, doñita? ¿Le ha gustado el rock? te he visto casi bailando, ¿eh? Sí, madre de Dios. Ah, no, no, no, ¿Cómo estás? ¿Bien? Siempre que haya salud, porque si no hay salud no hay nada. Grado de MB, yo tengo 44 añitos. Muy bien, gracias señora por su cariño, por su atención. Ya sabe que no dejes de ruquear. Otro día que nos veas nos dices que... Que sí, que sí, que está bien la música. Sí, cariño. Vale, cariño. que buen día. Disfruta el día tú también. Bueno, que vaya todo bien. Gracias. Chau, bien. Llévate ¿eh? la cerveza. Sí, sí, voy. <laughs> Dame contra masas aos, La o sea, todas estas mierdas se las pinté yo. Vale, Si yo voy por una volada... No, no, no, Ah, nuestro ex baterista. ¿Qué dices? Él tocó batería con nosotros. No jodas. Pero míralo cómo terminó. Lo echamos de la banda. <laughs> Rock, somos. Te agrada el plátano para el potasio. En carne de satán. Eso, carne de satán. Es profesional. Que se ha desviado, todo, es una enfermedad. Le picó un mosquito de cumbia, plitz. Eso sí digo, es profesional. O sea, como un mosquito, le picó un mosquito y se... Y, pero son cosas. Por pues eso pasa con... Se llama síndrome de Manuchao. Sí. Eh, se people, pues. que saber caerse. Yo me he caído en bicicletas y en cosas mucho tiempo. Hay que saber caerse. El Leo, pues, eh, eh, antes hacía otra cosa y, yo lo saqué a la calle para hacer lo que hacemos. Y, y eso es el rollo, que carne de satán es algo que viene de Leo y de mí, de mí y de Leo otros tíos pueden aportarnos colaborando con, nosotros, ah, pero, pero eso, colaboradores. Con 16, 17, 18, 19 años, pues ya, ya salía de mi casa a viajar por el Perú. Mi vecina estamos siempre hablando porque hay que conectar con la gente que te rodea, ¿no? Yo no, dejo a mis vecinos nunca. Ya no vivo aquí porque vivo en Gracia, pero, pero son mis vecinos, como trabajo aquí, pues, está pues, igual. Siempre les doy eh, atención, cariño, mi, mi gente. Alguna banda que quizás unos insultos, pero no, no trasciende, ¿sabes? a menos de que vayas buscando pelea. Por los artistas, los músicos, mucho menos. Nadie se va a querer pelear. Imagínate que un guitarrista se, se, rompe un dedo, tío. Es que claro, ningún músico de verdad va a querer pelearse. Porque las manos para un artista pues es, es un medio de, expresión. Ni ser mala gente con nadie. Y si os viene alguien, aunque sea a tocar los cojones, bueno, vais a vuestro rollo. si os viene alguien, buena fe, pues así. No, no, yo me pongo malo. Eh. The banana, banana is good for the potassium after the lunch. Soy violento. Me peleo, me peleo. Peleo a veces más que yo. Pero, pero yo, yo, soy de pelearme, pero yo soy de pelear. O no, simplemente le respondo, mira, pregúntale a, tu novia, o habla con tu vieja, porque yo a ella le encanta. Y cosas así, porque, no sé, aunque es simbólico, soy rockero, pues, weón. Tengo que decir cosas imponentes por potasio. ¡Potasio! ¡Potasio! estamos en serio a esto, me... es lo que me fascina. No ah, te verdad. ¿Cómo estás? Hola, vecina, estás. En las ¿Cómo está, vecina? ¿Está bien? Vale. Mira, ahora se porta bien, tío. Esto es una flipada que te la flipa. Mira, lo sabe más, está bien vestida. Hasta se ha perfumado, ¿eh? <laughs> Ay, bueno, qué bonito. Gornet de de The of Satan. Thank you for the potassium. Some contribution here, please. Leo, no te demores, por favor. La gente nos da cariño, no se implica con nosotros, pero bueno, nos da cariño. O sea que en otros lugares, pues, no sé, se espantan. En el, en el tren eh, la gente no se sienta a mi lado. <laughs> De verdad, ¿eh? Leo, se te cae el dinero, tío. Se te está cayendo el dinero del banquillo. Ah, Ya, fue lo que le puse la. O sea, la gente como que los mira mal, ¿no? Sí. aquí están acostumbrados a que. Eh, Leo está como una cabra. Sí, no, pero eh, luego es un tío súper inteligente cuando hablas con él, te lo digo. Y muy cariñoso y muy amable. ¿eh? Conmigo se portan muy bien. Yo les he cogido cariño. Y cantan bien, lo hacen bien. Aparte se ahorran su dinero, se compran sus guitarras, lo que pasa es que la urbana luego se las quita, ¿no? Y eso, pero el que está un poco más corradito es este. este. sí que le llama un poquito la atención, las cerramos. El otro día me lo encontré dormido ahí. ¿Dónde? De pie. Digo, ¿De eh, Leo, de Leo, ¿qué haces? Nada, digo, pues estás dormido. Ah, vale. Yo ya sé de lo que es. Son muy majos. Para que me oiga. <laughs> Encantado. Gracias, cariñito han reído mucho conmigo. un baile de la Un baile de bicho. Pues mira, el bicho es lo mejor que hay, lo más bonito. y pues. me lo cuida bien, porque si no... Hombre, que no lo puedes... ¿Pero qué te has puesto hoy en los ojos, hijo? Un rojito que por aquí. Ah, un rojito, pues un rojito. Madre mía. Vamos, Nicolás. tira para adelante. Vamos. Pues bueno. Eh, yo quiero saber... ...bananas... ¿A qué te refieres cuando me dices? Oye, pero ya se acabó, ¿no? ¿Hacemos eso con el Richard, weón. Ah, con el Richard, primo Z, comenta. Mañana mismo hablo con él y hacemos... Vamos a hacer... Con Richard, ¿Qué vamos a hacer? Un conciertazo en la Astilla. Esto es ah, en Hospitalet. Pero una, una máquina, una nave gigante, ¿sabes? Pero el que es de verdad pues es de verdad, como si fuese su religión, su espiritualidad. No es como un católico que va, se confiesa el domingo y toda la, y toda la semana se porta una mierda, ¿no? Un artista, un artista de verdad lo es siempre, es sensible siempre. Seguir como banda, claro, eso no lo, cuestionamos. Seguir como músico, yo, eso no hay, no hay otra salida porque soy músico, soy rockero, no me voy a volver eh, cumbiero mañana. No, preferiría pues eh, volver a ser soldador, volver a ser encofrador, o, artista plástico, o malabarista, pero mm, no, no cambiaría mi, mi esencia, ¿sabes? Hello, people. Welcome to the show and bon appetit. Not scary. It's only rock and love. We are Carmen de Satan, the myth of Satan, a coward. The next song is El Faraón. The meat of Satan, Satan ¿A a no. Ensalada, ensalada de carnívoros. Ensalada de carnívoros. No, al revés. Bueno, ya, tranquilo, no muy... Ya, no hay que Ya Yo no por Ya se puede. dios tú Ya, Ya ensalada Ya lo del vídeo. Ya, es, no pueden hacer vídeo de carne Carnegie. Entonces carne Carnegie que sea la última canción. Ahora entre nosotros. Entre nosotros, bueno, pero vale, mira, esto que sea ahora entre nosotros. Entre nosotros. Déjame hablar, coño. ¡Mamá! Joder, pesado, bicho. Un día viene el loco en un día, otro viene el otro día en el loco. Hombre, tío, equilíbrense los dos. Bueno, vale, ahora yo... Los chicos, yo se enojado conmigo porque yo te dije, yo estoy loco, cada que le digas, tío, para, güey, estás cagado, cerebro, pues caga, porque el tío está necio. Yo no quiero escucharlo, pero no quiero escucharlo. Si tú todavía te falta más experiencia con Leo en ese estado, te invito a que te, lo quedes todo para ti. Va, venimos a a tocar una canción, ¿no? Venga, va. Yo la voy a tocar. Grábame. Tú, grábame. Claro. Puedo tocar bueno, lo tocamos aquí en la calle. Ya, ya, por lo tanto... ¿Sabes que cuando yo toqué aquí sin tocar es porque fui a la cárcel? Por eso tocó él solo, porque yo fui a la cárcel. Ya, responsabilidades y yo no. Todos tienen responsabilidades, hasta él tiene responsabilidades. Él, él, él. Lo puedes tocar, puedes tocar, pero no te pongas botas militares. Eh, eso que está grabado. La astilla, Leonardo Ortega Micalizzi, carne de satán, plátano por el potasio. ¿Te agrada el plátano para el potasio? No puedo tocar en la en la astilla, porque no puedo tocar carne de hippie. ¿Te gusta el plátano para el potasio, potasio? Sí, estoy maquillándome. Eso, mientras, mira, aquí estamos. Mientras me maquillo. <laughs> Me han pillado, ¿eh? Ahí está. Ya viene la school. Sí, fue con su hermana a hacer unas cositas. Pero no me gusta. Rock, estamos bien. Y el Richard va a venir aquí. Richard sí, en un cuarto de hora o así llevo. ¿Y cómo lo contacté ¿En Facebook? hace... sí. Bueno, yo lo conozco de hace como 20 <laughs> años, 14 años de Venezuela. Ah, hostia, que no tiene teléfono, claro. Hermana, Pero ¿por qué la gente tiene teléfono y no contesta? Hola, ¿me escuchan? Yo soy el Potasio, ¿quién eres? Claudio, hostia puta, imbécil. <laughs> Mira, bicho, me da besito. ¿Qué dices? No, no es cool, sin querer queriendo ah, llamado a un colega que se había <laughs> caído en un segundo piso rescatando una gatita. ¿Qué dices? Pero... Cuando hay que ver, ah, esto tiene que ser esto. Pero es que no sé los este, este nombres. Este, soy yo, yo. ¿eh? estoy viendo la llamada. Este soy yo, este soy yo. Me estás llamando a mí. A ver ahí está, ah, hostia. Mierda. Ya estamos aquí. Ya yo vengo, voy a comprarme una birra, voy a comprarme una birra. Mira mi hermana menor. Ah. Este, hasta, esta hora tenía un día muy largo. Me enteré ayer de unos amigos míos que, se están haciendo famosos porque eh, han hecho un videoclip, una canción, han compuesto una canción, están haciendo la música, pero desde la cárcel. Tengo dos amigos en la cárcel de mi ciudad, en Arequipa, por asesinos. Y, ahora que han hecho un, video famoso porque para la selección peruana que va al mundial y tal, eh, se han hecho súper populares, están muy, muy, eh, un video vírico, ¿no? Que, esos que se difunden a saco. Y yo digo, joder, eh, yo estoy en la calle y en Europa y hace tantos años y este tío que está en la cárcel, está encerrado hace más de 10 años y de pronto está siendo más famoso que yo gente bonita de aquí, gente inteligente, pero impulsivos, pasionales y que en un momento determinado, intoxicados, pues la cagaron con toda su basura de dentro que a mucha gente que acaba así, siendo gente buena. Yo he estado aquí en la cárcel, ¿eh? he estado dos semanas en la, modelo. es una cárcel ordinaria, normal, con presos normales. Y te digo que es un colegio es un colegio. Eso no es de una cárcel que sufres, que la pasas mal. No, no. Es un puto colegio que, ah, guay, ¿sabes? Tampoco ha, forjado mi vida. Eso no me ha dado ninguna enseñanza. No, no. Una mierda más que pasa en la vida. Felizmente es una mierda y pasó dos semanitas y se acabó, pero... No, no, no. Yo no soy de eso. Ah, la cagaste, ahora yo te doy la espalda. No. La cagaste, yo espero que lo pagues, pero no te daré la espalda. Soy tu amigo, siempre lo seré ese rollo, ¿no? Ah, nada más. ¿Quién? Ah, viene, va. Richard Rimoseta es venezolano, nuestro amigo muchos años. Él se conoce con Leo desde que eran paisanos del barrio de Venezuela, de ahí en Caracas. Entonces, nada que ver con en la realidad barcelonesa, pues claro que ahora sí, porque él vive aquí hace 10 años, nosotros también. compadre. Oye, ¿cuándo es el, el, ah, Oye, eh, el evento, el evento que tenemos? ¿Cuándo es? El evento, Richard. A la hora de Bermuda, aunque sea temprano, aunque sea temprano, pero que vaya la gente y publicitemos un mes y medio antes, un mes antes, pero aunque sea a la hora de Bermuda, pero llenarlo, tío, llenarlo. Claro. Mierda, es nueva, ¿eh? Mira. No importa lo que, lo que cuelga aquí, esto está guapo. No, bonito, bonito. Hombre, que yo como, tío. No completo complejo. mira, Pero mira. yo también, mira. Es la misma. Eh, yo también estoy... Algo parecido. También, ah, estamos, ¿eh? Estamos por ahí. y este también, este también, mira, eh, gordito, está echando, no, echando peso. Hombre, porque no, está un poco más fofinho. No, estamos comiendo vamos a, al frente a hacer un video para los no, chicos. Sí, vamos, vamos. la misma Universidad de Bellas Artes, pero estudiaron una y yo en la otra. Como universidades vecinas, pero Bellas Artes. Sí, es loco que una persona que tú no hayas visto por 14 años y de repente te hacen así. ¿No? Ah, o sea, no la habías visto en 14 años. Sí, y tú volteas y hacer... ¿qué? O sea, esta gente que tú dices, no la voy a ver más nunca en mi puta vida. Vamos Andrés, lo conozco por una leyenda, porque ¿qué pasa? Que el movimiento en Caracas se dio principalmente en Bellas Artes, ¿vale? Y de ahí sale el Leo. Con un movimiento totalmente revolucionario, contestatario, que da hasta como un poquito de asco. ¿A qué te refieres cuando me dices? uno de los temas emblemáticos es el plátano por el potasio. Y tiene un doble sentido increíble y, bueno, y rescatan como, como rescatan en este tiempo el punk. Los carnes de Satán eh, representan eso. No, eso que esté grabado. Tú, graba. Él, él, él. ¿Estás filmando? Sí, todo, tío. Tú eres gilipollas. Es cierto que hay que tocar, bueno, pero podemos ir a tocar otro sitio también. A ver, Leo, ¿pero qué coño ha pasado? Mira, podemos hacer... No sé, tío. Lo que ha pasado es que yo me he puesto un poco estúpido por efectos de alcohol, pero eso es comprensible, porque la otra gente se ha puesto más estúpido que yo. Puesto un poquitín estúpido, pero la verdad no deja de ser la verdad por lo que sucede. ¿Eh? Eso es un mundo del arte y del espectáculo. Como le dijo Macintosh, el Picasso, el delito. Parece eso decente. No, podéis tocar muy bien aquí. Está bien. Está bien, pero ves cómo son. Ellos creen que estás tocando ahorro café. Esto es una ocupa, no es una ocupa. Con cuatro amplis y una barra de café. ¿Qué me cuentas? Encima se ponen princesas. Eso fue. No te hemos tocado porque me han censurado. No puedo tocar carne de hippie. Solo porque coman tofu, lo has visto. A ver, Hitler era vegano. Hitler era vegano. Hitler era vegano. Los judíos no. Algunos sí. Y estos tíos no me dejan tocar solo porque quiero tocar carne de hippie a la gallega. Y como se hace en Pamplona. Agur. Agur. Carne de Satán. Carne de Satán lo hice yo. Las canciones son mías. ¿Lo sabes? Ya. Que te enteres. Carne de Satán, el nombre es mío. Yo hice la banda, te va a contar historias. Carne de hippie es mi canción. Hitler era vegano. Carne de hippie es mi canción. ¿Te parece eso correcto? Agur Dice and Dice. ¿Ves? Como que yo, thank you. Merci. ¿Lo ves? ¿Ves que no digo mentiras? Yo toco, si el me quiere acompañar, bien, si no, estoy yo. Mis huevos, mis chicas, mi composición, mis acordes, mis afinados y mi guitarra. Superman, ¿qué te ha pasado? ¿Ves la criptonita? ¿Sabes lo que es la criptonita? ¿Has visto lo que le pasó, tío? Les Luthor. Prometo que te vengaré, tío. Eso no se queda así, carajo. ¿Has visto lo que le han hecho a Superman? ¿Has visto cómo terminó? ¿No lo has visto? El tío con, el uniforme de Superman. Tú se lo has visto, ¿no? ¿Qué le ha pasado? La kriptonita, ¿no? La ha debilitado, la ha debilitado. yo soy, mira, yo soy Batman, yo, tío, me vengaré. ¡No! <laughs> ¡Ah! ser rockero, para ser roquero, ir con un calor de 42 grados en Barcelona, vestido de cuero y de <laughs> negro. Hay que ser muy roquero, muy friki, muy loco y muy mierda, Leo. Joder. Que Richard está muy ofendido por el por el día que llegó borracho Leo y hablando mal, entonces que, que no quiere, em, no quiere, claro, no quiere que toquemos ya. Yo le he dicho hoy, ¿no? Que Leo se siente mal, ¿no? Pero otra cosa es que se lo diga a él, se conocen hace más de 20 años. Claro, también la gente que estaba ahí afuera haciendo cositas se ganaron y estos están en la asamblea y no, no, no mola, pues hay que... eso perjudica. Vale, y de Leo entonces no sabemos nada, ¿no? No pilla el teléfono. Yo lo veo, ayer lo he visto, ¿eh? Pero... Mm, claro, eh, está, ahora está aquí en Barcelona, eso lo sé. Como no estamos trabajando juntos. No. No, no, no. ¿Desde, los de, desde, desde la astilla estáis separados o qué? Sí, no, sin trabajar juntos, sí, sí. Estamos trabajando aparte, lo mejor. Pero nos vemos todo, cada día, nos vemos, ahí tomamos una cerveza y ya. Eh, hay que sacar la banda adelante, ¿no? Pero lo suyo es que si seguimos tocando como tocamos hasta ahora, nada va a cambiar, no, no es sacar adelante nada. pero Es, los que nos conocen ya nos conocen. Poco, poca gente ya marca like diariamente y no muchos. Antes sí, en un momento pues bastantes, pero ya, ya no dejaron de marcar like porque todos los que nos conocen ya nos han visto. Y este está todavía ahí putrefacto. <laughs> tocando. Vamos a. No, vamos a la Ciudadera, busquemos algún sitio así. tranquilo. Vamos al mamut. ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Te ves con fuerza? Sí, sí. Lo que necesitamos. Nosotros estamos muy amargados, muy quemados. Normal, pues, ¿no? Eh, los años te van matando. Ah, eh, yo, cuando era veinteañero, pues, la, vida, la historia era otra. Ahora ya, casi a los 40, pues me siento, me siento que soy otro, soy ya, estoy cansado. Eh. Me fui de, mi ciudad porque eh, no tenía nada más que hacer ahí. Me fui a vivir a, Bolivia porque mm, yo hacía malabares en, la calle para vivir. Me iba a trabajar a un semáforo y regresaba con dinero a casa. El, chip de, hacer un show para los demás es el mismo, ¿no? Eh, ya, no, no quise hacer malabares cuando vine aquí. Quise cambiar totalmente. Y salí con la, guitarra a cantar. Yo prefiero seguir así como estoy. Disfrutando mi libertad, disfrutando el rock, la vida y, no tener que ver la cara a nadie, no tener que soportar el humor de nadie que esté encima mío. Yo no quiero hacer eso más, nunca. ¿Dónde la caña aquí. Hostia puta, pero puede ser... Dale, ya está Es frito, no vamos al mamut. Vamos, vamos, vamos. Pero vamos. Mira, eso es, eh, en, mi vida espiritual, yo, yo practico el hinduismo desde los 14 años. Entonces, el, cambio que realmente ha generado mi vida es enfrentarme, enfrentarme al, mundo con mi filosofía. Siento muy necesaria, muy importante mi, mi presentación, como qué, quién soy, qué soy y qué hago. esto junto a que junto a que me pasan cosas y, y sobre todo las cosas malas, cuando pasan cosas malas, es ahí cuando me pongo a prueba yo y, y, eh, se refleja lo que soy, lo que hago y lo que realmente, lo que realmente soy, porque si siento si, aparecen en mí sensaciones eh, de naturaleza eh, decadente, pues es que, es que no he trabajado nada o, o, el trabajo espiritual que he tenido pues no ha tenido resultados. Entonces, para eso necesitaría dejar de beber tanto que bebo mucho. Después todo lo demás falla. Yo creo que eso. Mi problema es la bebida. Ya. Goodbye No. ¡Hostia! He dicho, les estás escribiendo a Rick, hablando? Me dice que mañana nos vemos en algún lado y hablamos, o sea que sí. yo, quedo con él para ir yo. Si le digo a Leo que si quiere acompañarme, pues vale, pero... Yo preferiría ya de, a decirle, oye, ven este día a tocar. para tocar se, se, pone un poco más las pilas. El otro día vino súper sobrio. Siéntate. Sí, sobre Sí. Músicos de Barcelona, animamos fiestas de cumpleaños, despedidas soltera, divorcios, etc. Además, cocinando con carne de satán a domicilio. Hostia, esto no, <laughs> esto no lo sabía. Mm. Ah, sí, qué bueno Yo tampoco lo sabía. <laughs> el concierto tiene que ser siempre el el pivote de, la gente que conseguimos para grabar el, videoclip y todo. O sea, tiene que ser realmente un núcleo muy guapo de, gente que, quiera participar y tal. Porque como tiene que ser con cero pasta, porque no tenemos un duro, será eso. Es, conseguir a gente que le mole el rollo y que esté dispuesta a hacerlo. Y se puede conseguir fácilmente, pero es eso. El, concierto tiene que ayudar mucho. O sea, nosotros aquí, que no muy poca porque aquí no, no, no, Que yo soy muy débil. Au. Au. Ah, mamut. Va. Pienso en una tercera etapa en ser un youtuber y, y ponerle mucho rollo a esto de la cocina, el sabor del rock me gustaría eso y que realmente eh, se, se, conozca mucho. Ese es Leo. Caps. No quedé con él. es verdad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo fui. ¿Fuiste? Sí, pues estuvo con Richard más, pues todo bien. Luego me encontré con él ahí en la... Ah, vino Richard. Tres sí, terminamos a las 6 de la mañana cada uno a su casa. Por ahí da normal lo bueno. Entonces el día 28 tocáis de 5 a 9, ¿no? Sí. No, el Richard lo tiene a preso, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿A dónde vamos? A sentarnos un rato, ¿no? Vale, sí. Sí, sí, sí, vamos a hablar del concierto, de la gente, de la lista, de tal. Vale, guay. Así que ¿dónde tú digas. Decidme cosas, es cool, dime algo. Una perla, lo que sea, para, para ver el audio. Eh, algo, a ver, para ver el audio, pues no sé, eh, no estoy de acuerdo con lo que dice Leo porque eh, estoy ato. Ah, no le tiréis perlas a los cerdos. Eh, eso, eso lo dijo Firulais. No, eso lo dijo, sale en la Biblia. Por eso, eh, Firulais el No le tiréis perlas a los cerdos. no le des un porro a un tío que no se lo merece. Traducción yonki. No le des perlas a los cerdos. No le des un billete de 50 pavos a un gilipollas que roba a las viejas. No le des perlas a los cerdos tú le vas a dar un billete de 20 pavos a un hijo de puta que roba las viejas. A Pirulais me ha enseñado que no. No, Pirulais no sé quién es. Eso es el. eso es Pirulais. ese es ah, el perro. Ese es, el perro, es la mascota de los o algo así. Mira, este se llama Cuento de Satanás. Es el nombre de los perros de los Simpsons. Pirulais es de los Grugel, son bebés que hacen cosas así con pañales y caminan por ahí. Rock Esto me lo llevo. De verdad. Ven a ver. en YouTube. No, el Jordan tiene imágenes que, a los chicos les puede servir ah, para el documental. Eso, estamos pensando. y se pasó, tío, tú dormías inconsciente en tu habitación. ¿Verdad? Hasta me grabó inconsciente durmiendo. Claro, pues. Es más, en nuestra puta y mi habitación y me contratan. Toma, tío, hostia puta. Claro, es un rollo. Mierda, qué loco es oh. Me da como conferencia que fuerte en nuestras casitas. No, me da cómo se llama. Me dio la palabra, nostalgia. Eso, nostalgia para empezar a llegar a, a, más gente, que es lo que queréis, necesitáis el videoclip. Quedamos que el primer videoclip será carne de hippie. Sí. Vale. La gallega, la carbonata o como sea, pero carne de hippie. Vale, carne de hippie. Entonces, carne de hippie. La idea la tenemos, ¿la sabéis los dos? A mí me fascinaría una chica así. Acostada, un banquete y ella, una tía buenasa o algo en sus tetas, pero lechugas, tomates, todos, salchichones. Es un banquete y todo el mundo vaya haciendo así. Mm, mm. Que se le haya un primer plano de sus nalgas en el bikini. Eso sería bonito, sí. ¿Verdad que sí? <laughs> Sí, por potasio, sí, sí, sí, la criatura. Chicos, muy importante, miradme, tocaréis el día 28 de julio, ¿vale? 28 de julio, Leo, 28 de julio, ¿entiendes? Tú, tenemos que hacer una lista de la gente que se os ocurra ahora la que tenemos que invitar, ¿vale? Por ejemplo, vendrá el Pedrito, que es chilero, que le falta un ojo y un dedo. Sí, sí, sí. <laughs> vale, entonces, ¿vale? Tenemos un mes, tenemos un mes para preparar muy bien el concierto para que salga como tiene que salir. ¿Sí? Sí, sí ¿Estamos? Yes. Claro que sí. Todos, pues, toma, Todo el ¿Y qué pasa con el cámara? Venga, va. Thundercat. Venga, a por la astilla. Eh, sí, sí, vamos a hacer las cosas bien. Yeah. No, no, de verdad, sí, sí, sí. sí. Va a salir muy bien, tío. Joder, qué Vale. Carne de Satán, ¿eh? Estamos en YouTube y en Facebook. Tenemos el disco entero. En el, suscríbete al canal de YouTube y verás el primer disco, el primer, la primera canción se llama Belcebú. Yo lo pondría por acá también. Tiene power. lo por acá. Suerte. Gracias, hermanito. Parcero, cuídense. Hágale. Compadre, roll. No dejen de rockear puto calor hace. Al, al baterista ya asegurado y al Facu también, que me están preguntando a qué hora. tanto he pedido, encantado. Tanto lo cantas, tómalo. Sí. En Toma. un año me, vais a disfrutar dos años. Aprovechenme. I'm happy when I die. Gracias, papá. Ah, pues, sí, pero por eso. Es que de verdad, pues, yo no entiendo nada. Yo ello, ¿Qué significa esto? No lo sé. Hello, people! Welcome to the show! It's a rock! Raw. Carl and Satan, the next song is querido tocar con nosotros y hemos tenido que echarlos, aunque no tenemos a nadie más, hemos tenido que echarlos porque claro, no son verdaderamente rockeros, solo quieren tocar con nosotros porque bueno, tenemos una popularidad, quizás algo así, creen que son que, se van, pueden buscar bien la vida con nosotros, pero no, nosotros nuestra popularidad es muy limitada y aunque aunque nos conozcan no nos, no nos vale eso en dinero, pero si lo curramos un poco más, si sabemos conducir esta energía, canalizarla hacia la productividad, pues puede realizarse. Puede realizarse, Depende de la intención, de la ambición y de la dedicación. No me interrumpa. ¡No! Somos rockeros vampiros y tenemos el coronavirus. El siguiente tema es el esta es My Sweet Banana. agrada el plátano por el potasio. My Sweet Banana. Yes, of course. Te gusta el plátano por el potasio, potasio. dulce plátano en tu potasio. sweet pussy in my face. Your beautiful pussy in my fucking face. Your sweet pussy in my face. Your blondie pussy in my fucking face. potasio, potasio. En tu potasio. Te gusta el plátano por el potasio, potasio. Mi dulce plátano en tu potasio. Te gusta el plátano por el potasio, potasio. My sweet banana in your podría decir que lo prefieres más en el arte que en la música? Hombre, yo lo prefiero en lo que él se encuentra feliz, tío. Ah. ya está. Y lo que sí te puedo decir que, que con la música no te mueres de hambre como te mueres de hambre con el arte. Eso sí te lo digo. ¿Cómo? Carla. Carla. yo Leonardo. ¿Un español? Sí. Bueno, eso. Que todo el mundo lleva Pues eso, gracias. es por un video documental. no carnes, cámara y eso. Rock. ¿Qué les pareció? Oye, Qué loco. <laughs> que no se oye bien. todo está inventado. Aquí tampoco volvemos a lo mismo, ¿sabes? A lo mejor el éxito es hacer algo único. A lo mejor el éxito es ser único. A lo mejor el éxito es creértelo. No sé, ¿sabes? Pero, por ejemplo, tienen la actitud, ¿no? Que también eso es lo que también veo, que una gente para poder lograr algo tiene que tener la actitud, el deseo de hacerlo y hasta donde quiera llegar. ¿Tendrán éxito? Pues no sé, lo reconocen por la calle. Eso puede ser una manera de tener éxito, ¿no? Mm. Hombre, mira, que en ese tan plátano pero potasio, pues pues eso para ti es éxito, puede ser, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, al final el éxito eh, nunca va a haber un éxito absoluto, porque es que siempre tienes que estar creciendo, ¿no? O sea, cuando llegas ahí no te quedes, puedes quedar ahí, porque entonces bueno, ya llegué ahí y ¿sabes? ¿Cuál es el éxito? ¿Hasta dónde llega el éxito? No, no sé, creo que hasta que el día que te jubilas y ya no puedes hacer nada, pues dices, te sentarás y dirás, ¿no? Conseguí de verdad algo en mi vida, lo logré, tuve éxito, o por ejemplo, no sé, a lo mejor no te conoce nadie, no tocas en un festival de, con un millón de personas, pero a lo mejor te dio toda la vida de con tu guitarra buscarte la vida, sacarte 30, 40 euros, 50 euros diarios y no tuviste que ir a trabajar en el puto McDonald's por 30 euros. ¿eh? somos carne satán, ¿de acuerdo? Disculpen las cosas, entre la borrachera y los desafinamientos las hemos cagado pero con corazón. ¡Rock and roll! Soy soy tu amante, soy